Welcome to the community practice of Andes. Bienvenidos a la comunidad de práctica de los Andes. Soy Doris Chávez eh, del proyecto Punasawa. Mi proyecto está en valorar el rendimiento hídrico a través de la sostenibilidad de la puna húmeda para el desarrollo de la agricultura. Soy Eduardo Peralta de Ecuador y vía Semilla de Buena Calidad estamos recuperando granos andinos. Hola, soy Enrique y mi proyecto trata sobre la intensificación en la producción de quinoa. Soy Giovanni Suquillo, trabajo para el INIAP en el Ecuador y mi proyecto es desarrollo de bioplaguicida para control de polillas que afectan a papa. Hola, soy Jorge Andrade del Ecuador, eh, trabajo en el Centro Internacional de la Papa y mi proyecto es sobre semilla de papa nativa en los Andes. My name is Juan Arevalo. Uh, my project is uh, related to the prevention of, of aflatoxins in the uh, family farmer. Hi, I'm Magali Garcia and I'm working in a project for uh, identification of uh, local indicators to manage and deal with climate risk. Okay, greetings. Buenos días, soy María y nuestro proyecto es para ver los enlaces que hay entre la agrobiodiversidad y la nutrición. Soy María Monte y mi proyecto consiste en apoyar a mejorar la alimentación de las familias del área rural a través de métodos participativos. Mi nombre es Amalia Vargas, eh, yo trabajo en el, proyecto Lomagnite, trabajo en el desarrollo e innovación de tecnologías para el cultivo de la quinoa y papa. Hola, soy Marleni. Mi proyecto es una evaluación de intervenciones en conservación de la agrobiodiversidad y el bienestar. I am Olivia. I coordinate a uh, pest management program at the regional scale in Ecuador, Perú and Bolivia soy Rosemary Borja, yo trabajo en el proyecto de canastas comunitarias, cómo acceden los pequeños agricultores al mercado. Hello, I'm Steve Vanek. I uh, work with a project that has just completed a literature review of promising soil interventions for the Andean region. Buenas, mi nombre es Tania Ricaldi, yo trabajo en un proyecto de gestión de riesgos agrícolas comunales en el municipio de Tapacarí, de Cochabamba, Bolivia, en el marco del proyecto de la Fundación Magnay. Soy Carlos and I am the person in charge of providing research support to the Andes. Um, thank you for watching our video. This is our community of practice in the Andes and we hope to have more sharing and collaboration with communities of practice in Africa. La importancia de generar bienes públicos a partir de las intervenciones Eh, si al final o de cualquier tipo de intervención que tenga que ver con el cambio de actitudes, que es lo que nosotros estamos trabajando. en Entonces, eh, lo dejaría marcado.